أبدأ باسم رب العباد وأطوع بيوت جزال بحر القصايد ينتخي والراس شاشة من السطار أصخر بيوت الشعر وانحتها على صم الجبال اكبر والله لامي وفيها نفتخر ابقى بسم رب العباد وطوع بيت انجزام القصايد يمزخي والراس شاشه من السطر اصغر بيوت الشعر وانحتها على صم الجبال بيوت في وسط الغلا لامي وفيها نفتخر اهلا هلا يا مرحبا شعبي الغالية يا مكسبي يا راس مال كف العذارى كلها والراس شاشم السطر وبوتي من روس الرجال حل حيل شيال الثقال يا سعد من له السهر طول الليل الله يبارك لك على مد الليالي والعمر ارجال الزغرب العباد مطوع بيوت الجزال سحر القصايد ينتخي والراس شاشة من الصدر صفر اثنان واحد